За. Аа ёо ёо ёо би блок байсан гэж бодсон. Хэрхэн Skywars дээр ялах вэ? За энэ маш энгийн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол та 3 зарчмыг ерөнхийдөө хангахад бол Skywars гэдэг тоглоомыг төвөггүй ялах болно. За нэгдүгээр зарчим бол э, та бүхэн одоо та хамгийн түрүүнд гол дээр очих хэвээр. Тэгээ ерөнхийдөө честнээс гол юм аваад тэгээд гол руу одоо гой гой юм байгаа штэ гол дээр тэгээд тэрийг нь хамгийн ихэнд авах ёстой. Тэгжиж одоо та бүхэн тултахад бэлэн болно. Тэгээ бусад хүмүүсээс илүү гой айтемтай болдог байгаа. Тэгээд 20 дугаар зарчим гэх юм бол та бүхэн кил рүү яарах хэрэггүй. Тэгээд одоо яг хэрхий ялах вэ гэж байгаа болохоор та бүхэн гол нь одоо тэгээд амьд үлдэх хэрэгтэй. За тэгээд 3 дугаар зарчим гэх юм бол ухаантай тоглох хэрэгтэй тэгэд. Юу юугүй бас ингээ хүмүүс рүү рүү дайраад байж болохгүй. Тэгээ яг яах ёстой вэ гэхлээр яг ухаантай эсвэл клиент ч болно. Тэгээд одоо одоо та бүхэн одоо энэ залууг одоо сая одоо клиент одоо клиент нь шүү дээ. Энэ залууг одоо тий харж байна уу? Йоо гэтээ энэ залуус Амар залуу байна. Навич чадахгүй болохоор энэ залуу ой ой ой За санийхийг унгачлаа. За Тэгээ ерөөдөө бол сая миний хэлсэн гурван зарчмыг та бүхэн ерөөдөө хангаад тэгээд тоглох юм бол Skywars дээр хангалттай ялна гэсэн үг байгаа. Тэгэд яг яг гэтээ бас бусад хүмүүс та та бүхэн одоо яг өөр өөрөөр заана л та. Тэгээд царай. Тэг яг зөвхөн миний хувьд л гэж хэлж байгаа болохоос биш. Тэгэд ерөнхийдөө та яг миний төвшин Skywars тогломоор л байвал тэгэл ерөнхийдөө бол намайг л хийснийг дагахад бол тэгэл асуудалгүй байгаа. бүгдээрийг клид зүйлэхгүй байхад тул голд найплаа идээд за тэгээ одоо бүгдээрийг клийн рүү очих хэрэгтэй. И тийм ээ. За ингээд та бүхэн харсанчлаа. Бүтээрээ яллаа. За тэгээ та бүхэн одоо харах юм бол би саяны тоглолтнэр бол яг саяны 3 зарчмыг бол хангаж чадсан. За нэгт бол хичээснээс хэрэгтэй юм аваад гол руу очиод хамгийн их юм хумын авсан. За тэгээ хоёрдугаарт кил рүү яраагүй. Ямар нэгэн хүмүүсийг алдаж завдаагүй. Тэгээд 3 дугаарт би одоо ерөөхдөө одоо ухаантай тоглосон. Гэхдээ яг би өөрийгөө ухаантай гэж хэлээг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бас яг ингээд яах үед яахаа мэдээ тоглосон байгаа. Нөгөө нэг зугатаач мухтаахтаа тэгэл одоо тэрийг л одоо тэгэд энэ ямар эвгүй мап бэ? Шинэ мап биш үү? Юу вэ? Тэгвэл эхлээ хөршөө мажилах юм байна. Тэгээ ерөөхдөө сая та бүхний харсанчлан өө харсанчлан одоо энэ мап дээр бүхэл одоо дахиад саний аргыг бүгд тэр одоо ашиглах гэж байна. За тэгээд тэрийг унгааж чадах болоо гэсэн чи арай чадахгүй байна. Яа. Сойрхон байлаа шүү те. Эх гац ончооч. И. Аа. Яг оноч шít. За за бүгдээр одоо хайчт юм блэ. За бүгдээр одоо одоо хамгийн ихэнд гол руу явж чадсангүй. Гэтэ бүгдээр одоо аргална одоо backstep хийж болно. Backstep нь болохоор ардаас одоо хутгалах тий. Аа, бэнт чи энэ төр бүрэлдэжлээ. За, бүгдээрээ тэгвэл энд юу байгааг авч болно. За, энд бол бас л дажгүй, зажгүй зүйлүүд бол байна. За, би сая яг хэрэгтэй юм аваад тэгээд гол руу явахгүй хөрших лугаа яваад тэгээ ерөнхийдөө бас өөрийнхөө байр суурийг бас сайн эзэж чадсангүй байгаа үхчихлээ. Ерөнхийдөө бол та бүхэн сая бол харсан байх тэгээд за одоо бүгдээрээ яг яаж тоглохоо бүгдээрээ харцгаая. За энэ map дээр их осолтой. Таныг одоо шууд шууд одоо тэгээ хажуу талаас чи ирээд таныг одоо унгаах ч юм уу алах ч юм уу айгүй өндөр эрсдэлтэй энэ map бол ерөнхийдөө бол бараг л ер нь бол мат нот баталгаа эдэр өгөөд бол хэрэггүй. Тэгээ энэ энэ бол айгу муухай map. За хүмүүсүүд арай ирэх болоогүй бүгдээр gold map дээр эртгэн идцгээе. За gold map гэсэн чи ийм гоё map члаа. За бүгдээр одоо speed-д цацаад гол руу явцгаая. Тэрийг бүгдээр алчээ. За өшөөх юм байна. Тоглоомд үлдсэн. За саний хийлэг бол авч чадлаа. За энд нэг гараа гавь тийш очицгоо. Йой, өглөө ёо. За ялцчихлаа. Тийм ээ. Миний юу ямар хурдан явж байна бурхан минь гэж ёо. Йой. За саний тоглолтын дээр мөн адил бүгдээрээ гол руу явж чадлаа. Тэгээд бүгдээрээ бүх гой зүйлээ аваад хүмүүсүү дараа нь явсан. Тэгээд саяны 3 зарчмыг бол сайн баримтлж чадлаа. За одоо бүгдээрээ Тэгээ Skywars дээр одоо юуны тулд одоо бүгдээрээ тэнгэр дээр тулдж байгаа байлээ те. Тэгээ та бүхэн бас яг аа PVP бас өөрийгөө таарах гэж боддог болвол та бүхэн бас өндөөр ч юм уу те яг гоё завшааныг харж хагаад алах боломж бол яг Skywars дээр бол бас айгүй өндөр байдаг. Тэгээд за одоо бүгд тэр энэ залуусыг клин ап хийцгээе. Клинсэн. Одоо тэр залууч гэсэн клинтэх болно. За. Соёл бол нилээл замбраагүй болчлоо гэхдээ яг тэгэл тэр амжилттай давч чадлаа. За нок. Ой. Ой чи чи ханаас гараад ирдэг очивэ. За дахиад ялчлаа. GG. За. Одоо одоо бол тэгээд би ерөөхдөө бол за нэг чимээгүйхэн тоглолт юм ааши. Тэгээд ерөөхдөө бол төвлөрөө тоглолцохой. За бүгдээрээ гол гол зүйлээ авсан. Тэгээ та бүхэн нэг team амир enchantment table ч юм уу нэг team амир илүү дутуу зүйл бол авах хэрэггүй шүү дээ тэ. Тэгэл гол нь л тэгэл яг авах ёстой зүйлүүдээ л тэ хэрэг болох зүйлүүдээ авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэр нэг гар байна. Тэрийг бүгдээр одоо combo болж гарах болно. Арай барахгүй юм байна. За өгчлээ. За сая ямар алдаа гаргасан бэ гэхэлэр би саяд яг тэр хүнийг зүгээр л алын гэж яг тэр хүн лөө яг дайснаас болж өглөө. Тэгээ та бүхэн яг өөрийнхөө яг армор те таны армор чи ямар байна? Өөрийгөө тэр хүнтэй яг тулдахаас өмнө харьцуулах хэрэгтэй. Тэгээ яг тэр хүнтэй аа яг эн тэнцүү байж чадхааргүй бол тулдах гэдэг юм дими. Гэтэ яг одоос өөрийгөө комбод чадна те. Ер нь бол сайн гэж бодож байгаа бол тэгэл хамаа байхгүй. За одоо бүгдээрээ одоо олгоол зүйлүүд авчлаа. Бүгдээр одоо кил рүү. Үу. За та бүхэн гол руу явж байхдаа бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй та бүхэн бас таны хоёр талаас ч нөгөө нэг хүмүүсүүд ирээ. Оо. Бисээ. Өөрлөгөө юу цацчих вэ та? Өстэй болохгүй юм ажлаасаа. За яа гэх юм. нэг ороод ирэв. Ой. Чи яга гацаад байна. Уу. Заш энэ хүн хүн ороод ирлээ гэж аа. Э. Protection 4 та бүгд бол цэцгээ. За. Бүгд тэ ерөөхдөө бол Ой. Ой ёо. Гэтэ яг сая харсанчлан тэгэл би бол сая бол нэг яг тэр үедээ сая сууг байла тэгээд аа яг тиймэрхүү үедээ та бүхэн ерөнхийдөө оргил нэг PVP гэдэг байх хэрэггүй. Ер нь ял ялдил гэж бодож ивэл яг яах ёстой вэ гэх юм бол тэгэл тэ тултахгүй л байх хэрэгтэй. Гэтэ бас яг яалтчгүй ингээд э, яг миний зүйлийг туториалыг дагаад те ялахгүй байгаа хүмүүсүүд байвал тэгээд яг зүгээр та бүхэн өөрсдөө одоо PVP сайн болохыг хүсэж байгаа бол би бол утахгүй одоо тийм бичлэг хий гэж одоо бодож байгаа тэгээд юу ч гэсэн тийм тэгээд юу ч гэсэн та бүхэнд PVP-д одоо суралцах одоо энгийн арга барилуудыг бол утахгүй хийн тэгээ Skywars-ийн хувьд бол нэг иймэрхүү байна. Гэтэ яг манай монголчууд бол э, PVP-тэй амар муу гэж байхгүй мэл нь штэ. Одоо нөгөө Candy Craft гээл тэ нөгөө нэг ёо бурхан гэж. Ёо ёо. За би яг төрөнд ирж би сая яг chest-ээс хамгийн төрөнд ирж чадлгүй одоо яг үхчлээ л дээ яг тэгэл хүмүүсүүд яг гол гол зүйлүүдийг авцсан хойно ирэхээр бас ярихтай байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэгэл олон хүнтэй газар явах чинь тэгэл муухай штеп хэлийн дүүлэн тэ Тэгээ олон үнэтэй газраас бас хол байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь манай монголчууд ч бас нэг тийм амир муу гэдэг хүмүүсүүд бол ер нь байдгүй мөлий. Тэгээ Candy Craft эдэр орсон чинь э, бүгдээрээ сайн юм лээ. Тэгээд надаас илүү хүмүүсүүд бол зөндөө байд юм лээ. Тэгсэн чинь тэр гар хамгийн түрүүнд миний Яа, барахгүй байна. Барахгүй байна. Зүгтарай, зүгтарай. За, та бүхэн харж байгаачлан одоо төрөүний аргыг ашиглах хэрэгтэй бүгдээр одоо утаах гэд те тэр аргыг сайн ашиглалаа. Ий. Ий. Уу. За амжилттай цухтаалаа. Лав. За. Цухтаах бол тэгэл урлаг юм байгаа шүү дээ. За. Аа! Йоо! Йоо! Йоо би блок байсан гэж утсан шүү дээ. Бурхан минь гэж ёо ёо ёо ёо. Зүрх мөр хөр ёо. Лав лав лав гэл ёо. Ямар эвгүй мэдрэмж авбаа сая. Зогдэр одоо очих цаг болсон байлгүй дээ. Энэ сая юу? Оо лава. За лава бол бас нилээх и и ү эй жижи манахаа энэ хугасаа сая яг хамгийн түрүүнд ороо хамаг гой зүйлүүдийг авчлаа л да. За за энэ бичлэг үзсэн баярлалаа үзэгчтэй. Тэгээд энэ бичлэг ерөнхийдөө бол та бүхэнд бол 50% бол бүтэх бах. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол амжилттай ганц жуултай ялсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace out.